Я скучаю, Коля. Оливия.

là Hein Yasko Petit frère J'ai cru apercevoir de la lumière dans le fond des ténèbres. Ton a déchiré mes tampons malgré que la plupart des gens l'ont pas entendu. Tu sais, courir après l'invisible, chercher le mensonge. Écoute-moi bien. Prends garde. Prends garde à la nuit qui t'appelle, qui t'enivre.